啊！二零一八年二月，今日嚟到第三個 trip 啦。首先西班牙，跟住法國，再英國啦。所以就呢個 trip 都幾長下，三個禮拜。咁我哋而家就出發去西班牙先啦。已經辛苦出嚟到巴塞隆拿啦，搭咗好多座飛機。 咁都成日冇嚟过巴塞同拿啦，今晚就住喺巴塞同拿附近嗰间诶 i r p o r t 咁就得几个钟嘅就，诶，听朝七点钟就搭飞机去 b i 噶啦。咁而家出到嚟啦，等车去紧酒店啦，因为而家都成两点钟啦，所以都唔知道有几多钟有剩。好似听朝七点钟机咁，即系点钟要翻嚟机场啦，咁真系冇冇一可以点瞓噶啦。 晨啊！而家嚟到巴塞亞嚟機場啦，咁因為有班機咧佢 book book 咗，所以佢就話冇機位俾我，隨時去集合先知。如果唔係就要遲一班機，其實冇所謂嘅。但好似啲铺頭咧就咩都未開咁，咁都冇法啦。行下睇下點先啦，有咩啊？拉住坐下咯。 首先第一站咧就嚟到毕尔巴，毕尔巴系属于 b a s c o u n t y 里边最大嘅城市嚟嘅，亦都系呢一区嘅艺术中心啦。而其中最出名咧就系呢个 Guggenheim m u s e u m Bilbo。自从个博物馆喺九七年建成以嚟，b i l b o 就俾呢个建筑物改变咗，成为一个艺术中心。每年嚟呢个博物馆参观嘅人次高达成一百万人噶。 咁咧，我哋而家嚟到第一站啦，就係呢度唔當唔知點讀嘅海灘啊！就喺 b u s c u n t y 呢個聽講之前咧，就喺呢度拍 Game of Thrones 嘅，咁就都都 OK 靚嘅，不過就落緊雨啦，最衰就個半島有一條石橋連埋喺山上邊有一間教堂，行落去大概要半個鐘頭到啦。不過因為趕住食 lunch，啊，只可以遠觀嘅啫。 又揸得個裝油車啦，咁而家咧就去呢間 Fabretti 嗰度食 lunch 啦。聽講呢間嘢係真係唔錯嘅，而且好難食嘅添。 今晚就住咗喺 s a n Sebastian 市內一間 Airbnb 嗰度，間屋極大咯，有成七間房，仲有泳池同埋 gym 添。 第二日就去咗一间叫 Amelia 嘅餐厅食 lunch 啦，个老板系西班牙人嚟嘅，但系佢话成日都嚟香港，同其他餐厅交换主食心得喎。 食完飯，而家就去市内行下啦。如果標誌話係巴斯克嘅文化中心呢，咁 s 市 bestia 呢就係美食中心啦。世界好多頂級嘅餐廳都喺呢度開㗎。 先刻就嚟到呢度先啦，而家我哋就飞去法国嘅巴黎，下集见，拜拜。